Sumatala, ilang minuto pa lamang nakakalipas dyan Senado ay aprobado na rin dyan yung pinakamahalagang panukalang batas ng Pilipinas. Ito po yung budget para sunod na taon na maabot nga sa migit 5 trilyong piso na national budget. Unanimous ang boto na nakuha ng 2022 General Appropriations Bill o GAB na naglalaman ng 5.024 trillion pesos na budget para sa pagtalakay ng Senado itong Miyerkules ng hapon. Tumabot nga sa 22 senador yung mga pumabor sa naturang bill habang wala namang kumontra o nag-abstain mula sa mga miyembro ng kapulungan. Pero sa halip na isa-isahin kagaya ng dati na sumasalang yung bawat uh, individual na mga miyembro ng kapulungan para sa kanilang amyenda, eh, pinag-isa na lamang ito ni ah, Senate ah, Committee on Finance Chairman Senator Sani Angara para isahan na lang din yung pag-uusap at ah, paghimay sa detalye ng naturang bill. Mabilis naman itong uh, naging uh, o nakapasa uh, sa ikalawa at ikatlong pagbasa na agad uh, dahil nga una na itong sineripekahan ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang urgent measure kaya pwede na ito na maipasa sa loob ng isang araw na dito sa bersyon ng matas na kapulungan ng Kongreso ay binigyan ng dagdag na pondo yung Department of Health para sa patuloy na pagtugon pa rin sa COVID-19 pandemic hanggang sa taong 2022. Mula dun sa inisyal na 182 billion pesos, ito yung galing sa bersyon ng Kamara na transmit dito sa Senado. Yung mga senador naman ginawa itong 230 billion pesos ang alokasyon para sa Department of Health kung saan dyan ay 50 billion yung para sa special risk allowance ng mga health workers o yung mga pangunahing eh, tumutugon dito sa problema natin sa pandemya, yung mga frontline health eh, workers. At yung kontrobersyal na pondo ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC ay ginawang 10.8 billion pesos mula doon sa inisyal, uh, mga ilang linggo nakakalipas uh, pag-usapan ito na nasa 4 billion na lamang yung ilalaan dahil nga doon sa issue ng uh, paglalaan ng mga proyekto o ng pondo dun sa mga proyekto na saklaw nitong NTFL kaklalot uh, ah, redundancy ang uh, binabanggit ng ilang mga senador tungkol doon sa pag-allocate ng uh, pondo, lalo na doon sa mga proyekto sa mga barabarangay dahil saklaw naman ito ng uh, ilang LGU. Yun nga lang ay uh, may mga humirit na ito'y madagdagan pa dahil nga bukod naman yung proyekto ng MPF LCAC para doon sa mga lugar na bumabangon. Uh, dati maraming miyembro ng uh, rebuilding grupo pero unti-unting uh, uh, bumabangon uh, matapos ang uh, maging uh, zero ang uh, mga rebelde doon sa mga lugar na ilang tinukoy ng pamahalaan. Ilang linggo pa, ilang araw ang tatapusin dyan sa tinatawag na Bicameral Conference Committee, yung kinatawan ng Senado at ng uh, Kamara para plansyahin pa yung hindi nilang pagkakasunduan. Bago naman isabit sa Malacanang para sa pag-signing ah, uh, na mismo ng Pangulong Duterte? Initial na pagtingin uh, dito ng ilang miyembro ng kapulungan ay eh, baka raw uh, magkaroon ng dalawang linggo na ah, kasama na yung pagtalakay, uh, yung paghimay mismo ng uh, dalawang bersyon at uh, pag-reconcile ng uh, budget measures na ito, pati na yung pagsusumiti sa Palasyo Malacanang. Pero huwag lamang magkakaroon ng uh, banggaan doon sa kanilang version dahil baka doon magkaroon ng uh, panibagong aberya at uh, madelay na naman yung submission doon kay Pangulong Rodrigo Duterte para ito'y maging ganap na batas. Ang target kasi ay bago mag-holiday uh, break ay uh, may uh, transmit na ito sa Palasyo Malacanang for approval ng uh, Pangulong Rodrigo Duterte para pagpasok ng taong 2022 ay uh, may tiyak ng uh, ilalaan na pondo uh, para sa mga proyekto ng pamahalaan. Inilatag ni Senator Bongo ang pamantayan ng pipiling presidential bet ng administrasyon matapos itong umatras sa kandidatura. Si Hannah Jane Sancho para sa detalye ng balita live. Hannah? Lawson, hindi pa pinapangalanan ni Senator Bongo ang napiling presidential bet ng administrasyon na hahalili sa posisyon na kanyang iniwan. Kung sino man ang makapagpapatuloy sa mga nasimulang magagandang programa ng administrasyon ang pipiliing presidential bet ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay ayon kay Senator Bongo matapos itong ihayag itong lunes na siya ay umaatras sa presidential race. Antayin ko po kung sino yung susuportahan ni Pangulong Duterte para na, ako ako ang tatanungin niyo susuportahan po namin ni Pangulong Duterte yung pinakamalapit kung sino po yung makapagpatuloy ng mga magagandang programa ni Pangulong Duterte. Halimbawa, ito mga bill, bill, bill programs. And of course, itong ginagawang uh, COVID response ng ating gobyerno. Sana po ituloy-tuloy, sana po hindi maputol. Napaka-importante po nitong uh, COVID response. Patungo po ito sa economic recovery ng ating uh, bansa. Importante po makapagtrabaho po yung mga kababayan natin muli at walang magutom yun po ang tututukan namin ni Pangulong uh, Duterte. ni Insider Go na pinal na ang kanyang desisyon dahil anya ang kanyang pamilya na iipit at nasasaktan sa kanyang pagtakbo sa pagkapangulo. Pero ang tanong ng bayan, Sino sa mga presidential aspirants ng 2022 national elections kaya ang pipiliin ni Pangulong Duterte? Gaya ni dating Senator Bongbong Marcos, nakatandem ng anak nito na si Davao City Mayor Sara Duterte o si Senator Manny Pacquiao na dating kaalyado at kapartido sa PDP Laban o si Manila Mayor Esco Moreno na dating kaalyado din ng administrasyon. Ayon kay Sergo, hindi ito pangungunahan ang desisyon ng Pangulong Duterte pero tiniyak itong kung sino man ang mapipili ng presidente ay kanyang susuportahan. Samantala, nakarating naman kay Setergo ang ilang larawan ng mga supporters nito na naghihintay sa kanya sa COMELEC. Pakiusap ng senador sa kanila at maging sa media na wag nang siyang hintayin o i-cover ang nakatakda itong paghahain ng statement of withdrawal. Sa ngayon, hindi pa sinasabi ni Setergo kung kailan siya pupunta sa COMELEC. Ako po ay ah, nakikiusap sa mga supporters ko, supporters namin ni Pangulong Duterte wag nyo na lang po akong antayin dyan. Ako na pong nakikiusap po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyo. Alam nyo, mas lalong sum- sumasakit ang dibdib ko tuwing nakikita ko yung mga supporters ko doon na nag-aantay po. Ako pong nakikiusap sa inyo. Pupunta po ako dyan na mag-isa. At uh, nakikiusap rin po ako sa media. Hindi na po kailangang i-cover pa yung pagpunta ko ron. Okay lang yung pag-file. Pero yung pag, uh, pag-withdraw, wala naman pong dapat i-cover pa doon. Jason, sinabi din kanina na Senator Go, no, sa mga natitirang presidential aspirants, lahat sila kwalipikado no, na pwede pagpilian ni Pangulong Duterte. Pero dahil wala pang inilalabas na desisyon ang Pangulong Duterte, alam ko ito ang inaantabayan ngayon ng taong bayan kung sino ang mapipisil na presidential bet ni Pangulong Duterte.